что происходит в мире, почему меняется климат. Продолжаем собирать пазлы и составлять целостную картину происходящих климатических изменений на планете. Июль 2017 Месяц стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений. В Турции, в городе Анталия, зарегистрировано рекордное повышение температуры, а в Аргентине – рекордное понижение. В Чили выпало аномальное количество снега, месяц стал самым холодным для страны. Ледник Ларсенце площадью 5,8 тысяч квадратных километров и массой более 1 триллиона тонн откололся от Антарктиды. Япония пострадала от шторма Нанмадол. Вследствие возникших наводнений были эвакуированы 664 тысячи человек. Сезон дождей продлился в Индии – со штата Ассам из более 750 деревень были эвакуированы 400 тысяч человек. В Китае от непрекращающихся дождей пострадало 12 миллионов человек в 11 провинциях страны. В Британской Колумбии в Канаде пожары охватили 38 тысяч гектаров леса. Впервые за последние 15 лет было введено чрезвычайное положение. Свои дома вынуждены были покинуть 47 тысяч человек. В Бангладеше от наводнений пострадало 650 тысяч человек. Повреждены 12,3 тысячи домов. В Нигерии от наводнений пострадало свыше 145 тысяч человек. В Мьянме от наводнений пострадало более 80 тысяч человек. Подтоплены 19 тысяч домов в 35 населенных пунктах. Свыше 30 тысяч человек были эвакуированы. В США продолжающиеся пожары распространились на более чем 35 тысяч гектаров. В Португалии возникло свыше 100 очагов возгорания лесов. Во Франции лесные пожары распространились на 3000 гектаров. Свои дома вынуждены были покинуть 12 тысяч человек. В Италии из-за засухи понизился уровень воды в озере Брачано. Рим оказался под угрозой нехватки питьевой воды. В связи с экологической ситуацией все фонтаны, в том числе 2500 питьевых фонтанов, были выключены. Был введен почасовой график подачи воды. В глубине моря вечная тишина. Ураганы бушуют на поверхности, там и проходят. Люди могут многому научиться у моря, сохранять покой внутри, что бы ни происходило снаружи. Эльчин Сафарли есть зрелище, более величественное, чем море – это небо. Есть зрелище, более величественное, чем небо – это глубина человеческой души. Виктор Гюго 26 декабря 2004 года вблизи острова Семелы произошло землетрясение магнитудой 9,2, которое вызвало масштабнейшее за всю современную историю цунами – Береговая линия Азии была разрушена. Почти 300 тысяч человек не смогли спастись во время этого бедствия. От 30-метровых волн сильно пострадал Таиланд. Хотя земные толчки в регионе были едва ощутимы, но спустя час животные и птицы стали убегать, а вода резко ушла от берега. Вернулась вода с огромной скоростью – 500 км в час – и хлынула на сушу, устремляясь на несколько километров вглубь полуострова. Несмотря на огромное разрушение и количество пострадавших, люди не отвернулись друг от друга, помогая и заботясь о каждом. Все люди, независимо от наций, делали все возможное, чтобы спасти других людей. В такое непростое время многие увидели важность проявления человечности и доброты. Исчезли иллюзорные границы между людьми. У всех произошла переоценка ценностей. Многие поняли, что люди и их жизни – самое ценное и главное в жизни – Местные жители, живя в бедных материальных условиях, делились всем, что имели сами – едой, одеждой и другими материальными вещами. Когда о катастрофическом событии узнали в мире, люди с разных стран также подключились к помощи пострадавшим от наводнений. Людям не нужно ждать бедствий, чтобы протягивать руку помощи, а уже сейчас нужно объединяться. Только сплотив совместные усилия при искреннем объединении людей на духовно-моральных принципах, Возможно преодолеть любые катаклизмы и их последствия в эти непростые времена изменения климата на Земле. Всегда и везде оставайтесь человеком. Объединение людей – залог выживания человечества. Учитывая нарастающую интенсивность климатических бедствий на Земле, сейчас, как никогда, нам, людям, важно разобраться в том, кто мы и для чего в действительности нам дана эта жизнь